ақжігіт ағасынан бір өгіз сегіз серке төрт жүз отыз екінші газелді келіп аласыздар құдадан бір өгіз сегіз серке келіп аласыз Ау қайна шат нұрислам бақтияр ағамыздың баласы бақтияр бауырымыздың баласы нұрислам шабындыз тастады ағай жоғарғы мәреге қазыналы қария сейткері керім ақсақалдың сүлік қара есімді атыменен жоғарғы мәреге жетісайдан келген бақтияр бауырымыздың баласы Ислам шабандоз тастады қадірменді ағайын әрекетіңді жаса жоғарғы мәреге қазыналы қария сейткері керім ақсақалдың сүлік қара есімді тұлпарыменен бақтияр бауырымыздың баласы нұрислам шабандоз тастады мадияр көтер мадияр шабандозға тиіп жатыр ағайын бір өгіз сегіз серке барып аласың бір өгіз сегіз серкені келіп аласыз бар жаманғали шабандозға тиді мұна. жасат айда шап жаманғали шабандоздың тақымында Yeah. келіп аласыздар сәрсенбай құдадан дұрыстап жазыңдаршы бір өгіз үш қой білесіздер бәсе сөйтіп айтса бізде мектеп көргенбіз барып аласыздар сәрсенбай құдадан бір өгіз үш қой бес серке салым ағайын саялы сарағаштан келген қазыналы қария құлмахамбет ақсақалдың жаңа патша күрең есімді атыменен баруын нұрғали қажы ағамыздың баласы кешегі өзбекстан республикасында бір салымға қол жеткерген жаманғали шабандоз тастады қадірменді ағайын тамаша